Это на лоточке развернулся, раскрутил меня и бросил уже туда. Именно вот оно получается. Раз, вот оно, да? Два. И ползите дальше с рукой сломанной. <laughs> Все. Но еще раз повторю. Три основных. Мимо себя, здесь меня бросили. 45 градусов. И опять бросили. Причем можно разными. И 90. Хорошо.